never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Koi boy Ivan. Hallo. <laughs> We zijn er. de bus. Ja. De planning was vandaag om naar Chicago te gaan. Maar toen we de foto's zagen van Ivan en Laurie dat ze een leekhuis hadden aan Lake Huron, konden we een aanbod om daar naartoe te gaan niet afslaan. Dus welkom in Lexington. silver Wat heb je gemaakt hiervan? Hmm. Country wraps. Country wraps op de smoker. De roker. En de patatjes van de, van de hof. Alle groenten van de hof. Ja. Hof is een Belgisch woord voor de tuin, de moestuin. De tuin, moestuin. Net zo... Eh, voor de kijkers thuis. Welkom in Lexington. Ja, yeah, so glad you decided to come Welcome today. Eh. Dankjewel yeah, yeah. dat wij welkom zijn. Chicago, bummer. <laughs> Tomorrow. Gracias.